arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan aynı kolossus devirmeye kaldığım yerden hızlı bir şekilde devam ediyorum. Ee, bakalım nasıl olacak şimdi artık işler biraz da değişecek. Oyun içine farklı sinematikler gelecek. ilerledikçe ama kaçıcı kolossus olduğunu hatırlamıyorum açıkçası. Şimdi beraber bakalım neler olacağını. Gökyüzünde süzülüyor. Evet süzüldüğünü hatırlıyorum. Bir önceki videomda da söylemiştim. Bu yanlış hatırlamıyorsam bir göl gibi bir yere girip çıkıyor ve bunun üzerine atlamak gerekiyor bir yerde. Aynı kaldığım yerden şimdi. Hadi agro. Biraz komik atladım hatta ama Burada eğer bir önceki kolosuda biraz Abro. R2 Evet. Bunu da fazla gelmediğim için bunun yanına. Hani taraf. Yalnız fena yapmışlar ortalığı. Az daha hızlı olun hadi. Ve o tarafta bir yerdeyiz. Buraya dönüp gideceğiz herhalde. Şuradan dönmeye çalışayım ben oraya. Oyun ilerledikçe arkadaşlar bu var dendi herhalde gene kahramanımızın adı. Kahramanda değişimler başlıyor. Yavaş yavaş siyahlaşmaya başlıyor yüzü gözü. Yani PlayStation 2'de öyleydi ama bunda da o şekilde mi olacak tam bilmiyorum. Artık oynayıp göreceğiz. Bayağı ormanlık bir yere geldik. Evet burada ışık olmadığı için yakın olmadığı için tam şey yapamadım. Burada yol var mı? yolu kaybettik sonra. Yok yemiyor. Şuraya bir daha bir gelin bakayım. Allah Allah. Galiba doğru yoldayım. Dedim ama Nereden geçeceğim o tarafa? Şuradan olabilir mi? Hadi oğlum asıldın ya. Artık atı bıraktım yani. Ugh. Acaba buradan yüzerek geçsem yer mi ki? Vallahi iyi. Evet, buradan açıp ucuna ucuna bu taraftan çıkış buradan buraya atlanmaz yok şansımı deneyim dedim ama bir kere öldük yani resmen. E buradan nasıl geçeceğim ben karşıya? Ana tabure mi geldik? tekrar buradan geçmeye çalışayım. Bakalım geçecek mi? Daha önce bir kere buradan geçmiştim ama Burası değil ya. E burada zaten dördüncü kolosu öldürdük biz. Mecbur o deminki yerden geçeceğim. Ama nasıl geçeceğim? Dikkat olun daha hızlı. ben de buradan gitmedim zaten ki. Sanki gitmedim ya. Farklı bir yerden mi gittim? Yok. Yok lan buraya gelmedim. Ada geldim. Şu atı şaha kaldırmanın bir yolu vardı ya. Bir de ona bakayım bulabileceğim mi? kendime doğru çekerken Vallahi deminden beri boşuna yırtınıyormuşum. Adamın resmen çok farklı yere gitmişim. Ha evet. Böyle harabe gibi yerler. Vay taşlara topraklara gittik vallahi. Seni bir bırakıp bakayım. E zaten Yani buraya da atla gidecek halimiz yok zaten. Daha geliyor bizimki. <clears throat> Devasa. Bir tane daha böyle kolosus var. İşte bak bunların tüyleri üstünde. Bunların üstüne çıkmak lazım bunun. Bir kolosus daha var arkadaşlar. O da kumların içinde. Kanatları var. O da kanatlardan çıkıyorduk diye hatırlıyorum. Tam bir şahin yalnız. Şimdi bunun gözlerini kızartabilirsem bu benim üzerime doğru gelir. Şimdi bunun gözlerini nasıl kızartacağız? Atla bakayım. Şöyle bir etrafa baksam hatırlarım diye diyemiyorum. Şunların üzerlerine çıkıyorduk herhalde. Dur bakacağım şimdi. Ya. Sanki şurada Evet. Az bir gidelim bakalım ne oluyor ok atabileceğim bir yere geçebilsem. Mesela şimdi şunların üzerinden ok atabilir miyim? Oğlum, suyun altında daha mı hızlı gidiyorsun? know, I know. Yardı benim. Aa! Resmen canım bitti. Bir gel bakalım. 我也不知 Çık oğlum çık. Dur şimdi belli bir müddet bunu hiç bırakmamam lazım. Bu şey nerede? Sakın suya muya gireyim deme. Bu kuyruğundadır büyük ihtimalle. Çok güzel. Hadi oğlum bir daha. Hadi bir daha. Hadi sönene kadar devam. Aa da söndü ya lan. Koş koş koş koş koş koş koş. Allah sorti yapıyor resmen. Aman oğlum aman. Aman. Sakın suya falan dalma da. Lan! Lan zıplamak nereden aklıma geldiyse. Hadi oğlum. Hadi. Allah. Hadi. Hadi bir şey yok onda. Hadi tutarsın son bir tane daha sağlam çakarsam yalnız Allah oğlum bir dur lan tam çakıyordum ha Canımı doldurmam lazım. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Allah ya bir de öbür tarafa. Yani tam kanadını oynattığı anda sütür oldu, sütür. Az kaldı. Yazık oldu. Vallahi yazık oldu. Şimdi bir daha işim yoksa. Son bir veya iki tane kalmıştı ya. Neyse ki aşağı düşünce taşın üstüne düşmedik. Bir de öyle bir durum var. Şöyle şöyle gidiyorduk bakalım nasıl gidiyorsun ya. Anam nerede o? Şöylesine koşu yoluna açsam. Hah. Şimdi bakalım aynı balımla tekrar bunun üzerine atlayabileceğim mi? Yok. Atlayıp da R2'ye bassam çok erken davrandım. İnşallah kanadını da doğru tarafına atlarım yalnız. Ya bir bırakayım dedim bakayım ne oluyor dedim. Nereden dedim ya lanet olsun. Ama tamam tam ortadakinden atlayacağız bu üstüne. Hadi oğlum az daha hızlı. Hadi. Hani nerede bu? Tam ortada mıyım? bu sefer tuttum oğlum seni. Yalnız hangi kanatta bu ya? Evet sağda. Şimdi doğru tarafa atmış Allah'tan. Hadi. Ya bir az bir sallama ya. Sal kendini. Hadi son bir tane. Oh be. Sonunda. Ya biraz zorladı arkadaşlar ama yani bunu daha önceden benim abonem olan veya videolarımı takip eden arkadaşlar bilirler. Yani daha önce inanın ki hiç denemedim. İlk defa sizinle beraber deniyorum ki oyunların bu şekilde oynanması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden takıldığım yer bile olsa bu benim videomda olsun yani. Sonuçta ben bunu sizle beraber paylaşmak için şey yapıyorum. Aa bakın nasıl geçtim gibilerden değil. Hani ben burada takıldım veya geçtim. Bu tarz yani anlatmak istediğim şeyler. Yalnız bunu Cihan abi izliyorsa ulan Tevfik bir şey beceremiyorsun demişti bana. <laughs> Kendisine selam olsun buradan. Yani şöyle baktım yaklaşık yarım saat sürmüş benim bunu öldürmem. Evet burası da çarşamba pazarı gibi olmaya devam etti. Yalnız çok sıcak oldu burası. Arkadaşlar şunu şöyle açsam herhalde sakıncası olmaz. insan bir soluk döner ya. Bu hangisiydi ya? Bunu hiç hatırlayamadım. Arzu ettiği şey yıkım olsa da aptal yerine koyma demiş. Allah Allah. Bunu hiç hatırlayamadım. Ben de hiç yer etmemiş ya. Hiç hatırlayamadım. Nasıl bir şeydi acaba? Arzu ettiği şey yıkımdır demiş. Neyse biz bunu bir bulalım. <clears throat> Hadi agro. Allah Allah.